Do primeiro semestre de 2012 até o primeiro semestre de 2013, Porto Alegre teve um aumento de mais de 16% nos índices de roubos e furtos de carro. Os números na capital gaúcha chegaram a 6,75 carros levados a cada mil. Foi pensando em não deixar as estatísticas aumentarem que surgiu o projeto Ruas de Risco, uma solução simples e criativa para alertar os órgãos públicos sobre um dos maiores problemas que Porto Alegre vive. A ação consiste em mapear as ruas com maior índice de furtos e assaltos e usar adesivos com mensagens de aviso para marcar essas ruas, fazendo com que as pessoas tomem mais cuidado na hora de escolher a rua para estacionar o carro ou dar um passeio. Mais cuidado, menos violência e mais pessoas nas ruas. Assim, sonhamos em recuperar o direito à cidade.